Whoa, whoa, whoa. What the hell just happened? Huh? Docs, what the hell just happened? I don't know. Huh? What the fuck? Fuck! Hell. It's okay. The that match didn't really matter. did what does huh? matter, I mean it does matter, but you know what I mean. What does matter though is these next two matches. Juice, Sammy Callahan, it's do or die for the big man, for Chase Owens. It's do or die for us Tongans. So unfortunately for you, there's two things you can do about it. Actually one, nothing. Hey, hey, come in here. I'm gonna show you. Hey, sweet us. Get out of here, you nerd. Fucking nerd! All right, Death Juice, two more matches, both against Bullet Club. We saw him tonight. We've yeah! We've been seeing them all tour. We've been beating them all tour. Besides Corkin the other day. Besides that, we've been. Yeah. So we got to win these next two to have a chance. Yeah. Go ahead. Bullet Club. You ain't shit. We're coming for you tomorrow, whenever. We'll see you next time. 今日もね人数が多い10人やったんですけどもあのやっぱやっててね、うん、やっぱ楽しめたっていうかなんかあのタッグリーグの公式の中でこういうやっぱ10人でももうジュースがジュースとサミがね うん、引っ掛け回していろんなことやってくれるからすごい、楽しかったですまああの公式戦は別としてね、うん、まああのタッグ組んで面白いコンビやなって改めて思ったしやっぱりタナちゃんもねもうしっかりとやっぱり決断してくれたしもう何もすることなかったですよねはっきり言ってうんまあ本当にバレットがね束になってかかってこようが俺たちの,、うん、あの5人があがっちり組めばね、うん、楽勝でしたね今日はもう全然汗かいてないしどうしようかもね とにかくあしたの公式戦、えー、真田、はい、あいつはあのもうあのこれも負けられないですよね、ここで負けたらもうちょっと危ないんで、しっかりとがっちり取りますんで、はい、よろしく。12月に入りシリーズがどれぐらい終わったのか はっきり言ってまだ全然わからねえなんでかわかるか全く疲れてねえからだ全く衰えてないから何も全然時間経ってんのわかんないんだよそれぐらい充実してる必ず優勝天さんと一緒にまだまだ何にも諦めてないからああここから優勝してきた過去の歴史がそれを物語ってる必ず優勝して必ずもっともっとすごいところに行ってみんなの届かないやっぱり鉄骨タックがすげえんだなっていうところまで登っていこうじゃないか。 小島さんも疲れないらしいですけど元祖疲れない男が俺ですからね早いもので11月ね5日に大阪やっていぶしに勝ってもう12月になりましたけどもいぶし終わりじゃないからなお前との勝負はまだ続いてるからな、はあ、どうやって日々を過ごしていくか、はあ、向こうもねいぶしも同盟タイトルマッチ決まってるし まだまだ勝負はこれからだから。